いいからいいから。Ah, veremos qué sucede. 本当だ。変な顔。頼みじゃ仕方ねえか。後でジャーキー2本もらうからな。m i さん。いいわね、t ナちゃん。友達を元気づけたいなんて。ラウェイフ。 何かアプローチしてみてはあおいえ excelente idea 私一人で十分ですからそっか私のペットを紹介するよ esto s ポネ a a p o いろんなのがいるもっといっぱいいるんだけどなあ本当に心から楽しんでるみたい Wait けられん

トランス使ったら奈々ちゃんに私の正体がバレちゃうえそうだ Linda eres. にすっごく楽しかったよ動物って素敵なんだろうこれがお姉ちゃんの言ってた